sunggulo kene har na ya ampunya kudin sunu me kana suina kanga na yorota kama mimi kapa ya, faransi <laughs> faransi kan nunggu chakwe ya, usira tabli usira bismillah basi hmm? kasi kuma tukun ada awa eh chan ai kuma tukun lampo ai pedi me pa angin dah. kede da dem so yuna ko to muli basa abasa abasa ko mla lagi ya ala André. Oui. Les princes. <laughs> Ça, c'est bien. Ça va. Le bien prince. C'est bien, merci. C'est très bien, bien. Merci, merci. Vous allez bien Oui, voilà. Ah, ah oui. Ah. Ça, c'est les France. Les français. Ah, ouais. Bah, <laughs> Ça, c'est les français. Ah, oui, merci. Oh, va, va, va. En Ah, oui, on vient, d'arriver là. Ah. Merci. <laughs> <laughs> bon, euh, on a parlé avec lui, mais on n'a pas parlé de prix. Donc, euh, il a dit qu'on allait voir ça avec vous. directement. Ah, c'est quoi là Le prix. Ah. On a parlé du lieu, tout ça, mais on n'a hum. pas parlé le prix. On a dit qu'on allait voir ça avec vous. Hum, hum. Hein mhm, donc euh, il avait on était tombé d'accord sur une location d'un an ça ça c'est c'est combien en français en français 12 000 par oui 12 000 ah francs, ouais, 12 000 Attends, 2 0 0 12 000. 12 000 Ouais. Ah ouais da ah, kote allez wallah m'a ah, bon si c'est 12 000 bon attendez je 12 000 francs awɔ ok donc donc sur le contrat je vais ajouter 12 000 mhm. tac tac et je vous demanderai de signer ici Ok vous signez ici hein, et puis ici. Ouais, c'est tout le gars fli à la. C'est papier que ordinateur. Vous appelez madame euh, Bassa. Bassa. Bassa. Et vous monsieur Le Tiani. Mali, Bassa. Ah, Tiani et Bassa. Donc. Ouais, le Mali, c'est le Malas. Ah ok. Et moi. Okay, okay. C'est bien. Donc on est d'accord sur le prix 12 000 ah, 12 Ouais, 12 000. D'accord. Euh, bon, pour le paiement, on est arrivé ce soir, on n'a pas d'espèces. Ah. Pour le paiement, on peut payer par chèque. Ah Ah, ah. àwọn ni dugu in sagi ko bɛɛ an y'a bɛɛ to wura du tu suma. a kɛ mamala ta ye wala a kɛ kɔrɔlen kɛ min ta ye k'a bɔ dɔrɔn k'a d'i ma an tɛ sɛnɛ ko la. ta filɛ an tɛ nana sara la bilen. yɔrɔ sini ma bɔ bilen dɛ. des euros sur nous, on va payer en euros. Aïe, sini n'a pas fallu. Demain, on va payer. Ah ouais, ah ouais. Aïe, que sini. Parce que je suis pas voir quoi. Amano, amano, amano. Wara mungu amuna abidjama, abidjama. Donc demain. Oh, ah, ah, bah. ah, ah bah. bien. Les clés de la maison. Ah, Merci beaucoup. Oui, pour au hein. Merci, merci. Merci, Merci, Ok, ok, ok. D'accord, d'accord, pas de souci. Ce soir. Ce soir Si. Aucun eu il n'y a aucun souci. Alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors,